yaqin qoldi yangi yillar musulmonlarga yarashmaydi bu narsa diqqat qilib musulmonlarga yarashmaydi qolganini qilaversin nimasi yomon biz hammaga yomon demayapmiz biz musulmonga bo'lmaydi deyapmiz xolos